بسم الله الرحمن الرحيم زلفلي نے گھٹا دیکھی ہے زلزف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلزف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا

چھپانا چھپا ہم رے ماد مدت رے پریزوں شیفے مادت گے مریضوں شفا دیکھی ہے ظلم دیکھی ہے کہ نے گھٹا دیکھی ہے آج ہات ہیں تمی جی ہاتھ میں ماتھی ہے تم ہاتھ میں ہے لٹ گئے محمد کی ادا دیکھی ہے سلپ دے سلپ دے ہیکنس رضر حگا دیکھ ہے